aziz farzandlarim jahon tarixi shundan dalolat beradiki har qanday yangi sivilizatsiya yangi uyg'onish davri kitob va kutubxonalardan boshlanadi Bismillahirrohmanirrohim. rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah alloh taologa beadad hamdu sanolar bo'lsinki hozirgi kunda yurtimizda kitobxonlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda jumladan yurtboshimizning kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish targ'ibot qilish asosiy vazifamizdir shiorlari ostida hidoya o'rta maxsus islom bilim yurtimizda ham bu borada salmoqli ishlar amalga oshirilyapti shulardan biri sifatida har oy fiqh fani bo'yicha o'tkaziladigan musobaqada muxtasarul vuqoya kitobining tahorat poklik bobidan to nikoh bobigacha yodlab men uchinchi bosqich talabasi mahmudov islomjon bilim yurti talabalar o'rtasida faxrli birinchi o'rinni egalladim va bilim yurtimiz tomonidan bir yillik shartnoma pul mablag'i va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandim shu jumladan kitob yodlashimga sababchi bo'lgan bilim yurtimiz rahbariyati va ustozimiz shodiy yusufxon domlamga alohida minnatdorchiligimni izhor qilib qolaman va bilim yurti talabalari va tengqurlarimga kitob o'qishga rag'batlarini oshirishlarini kitob mutolaasidan foyda olishlarini allohdan so'rab qolaman albatta bu qilinayotgan xayrli ishlar biz yoshlar talabalarni o'z ustimizda ishlab bundanda yuqori bundanda yuksak marralarni egallashimizga zamin bo'la oladi vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh